Itunya hubungi dengan benar gaib. benar gaib yang tidak ada siapa yang tahu. Orang akan orang ramai akan tanya mung hey Muhammad. Bila kah ataupun tentang hari kiamat bila nak berlaku? Qul inna ma ilmuha Allah Katakanlah hey Muhammad. Ha hari kiamat adalah di sisi Allah. Aku tak tahu. Bila nak berlaku? Tapi Nabi raya adanya alamat tanda-tanda lepas tu berlakunya pada hari Jumaat. Hak ni mengikut wahyu yang Allah bagi kepada Nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون أستغفر Surah An-Naml ayat 65 sampai 77. Sampai 70. 73 lah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat ni sebagai sambung ayat kemarin iaitunya hubungnya dengan benda gaib benda gaib yang tidak ada siapa yang tahu dan tak boleh dakwa katanya tahu benda gaib walaupun Nabi sendiri Orang pakat tanya-tanya, katanya Nabi tahu ke tak benda gaib? Allah rayak di dalam Quran. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu lastakthartu minal khair. Kalaulah aku ni tahu benda gaib, nescaya aku tak buat baik banyak. Maknanya nescaya aku tak tak ada kena buat benda baik ni. Eh? Tak ada kena semaya eh. dah aku tahu benda raib. Gambar eh. Nak ayat katanya setara nabi pun kena doa usaha. Dan segala-gala. Sebab duk harapnya keselamatan eh, kesejahteraan eh. supaya dengan kita, lebih-lebih lagi kita. Kita orang tak tahu benda raib. Lepas tu hak nabi duk royak go to go ni, go to go ni hubungnya dengan akhirat Gapo nak berlaku hak ni adalah jawapannya sebab wahyu. Sebab wahyu yang Allah Taala bagi kepada nabi, maka nabi royak mengikut wahyu. Tapi nabi tahu tak benar gaib? Tak. Nabi tak tahu benar gaib. Sebab itulah Allah Taala firman di sini, katakanlah lagi Tiada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Itulah orang kafir duk tanya Nabi. Mata sa' apa eh, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang akan orang ramai akan tanya mung hey Muhammad. Bila ko ataupun tentang hari kiamat bila nak berlaku? Qul inna ma 'ilmuha 'indallah. Katakanlah hey Muhammad. Ha hari kiamat adalah di sisi Allah. Aku tak tahu. Bila nak berlaku. Tapi Nabi raya adanya alamat tanda-tanda lepas tu berlakunya pada hari Jumaat. Hal ini mengikut wahyu yang Allah bagi kepada Nabi. Dan tiadalah mereka menyedari bila kau masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Alhamdulillah Kita orang percaya kepada mati Dan percaya Kebangkitan selepas daripada mati Hal ini kena jadi kemah Kejap Ime kita jangan gonye Walaupun sikit Sebab ini adalah salah satu daripada rukun ime Berhubungnya dengan Hari kiamat Yang setiap orang mesti menghadapinya tak boleh rasa dan tak boleh cintanakan katanya berat dan dahsyatnya pada hari kiamat macam mana tapi apabila sapa pada hari itu setiap orang akan rasa sendiri nah kita pun akan duduk di dalam hitkan hari kiamat tu ayat 96 bahkan mereka yang kafir telah berkali-kali mengetahui tentang hari akhirat tetapi mereka tidak meyakininya sebab apa tu orang kafir tahu sebab nabi duk wayak. kalau-kalau kita zaman-zaman dah ni sebab orang Islam duk wayak duk mengajar boleh jadi orang kafir setengah-setengah dia ya duk titam dia ya duk buka dalam raikan tu raikan dia ya duk dengar ataupun setengah-setengah orang kafir dia duk baca dalam surat baca yang ngaji ngaji Islam seksa ni orang-orang kafe ngaji reti kadang-kadang lebih reti daripada orang Islam hak, hak tamada hak tak ngaji lagi orang kafe reti ha, apatah lagi orang-orang kafe hak reti ugamu dalam ugamu dia lah lepas tu dia reti juga di dalam ugamu Islam walaupun pakoh-pakoh reti sikit-sikit ngungu pelah-pelah pun tapi dia reti Paling kita berhajat benar-benar ni kepada belajar reti faham yakin amal berime dengan kuat tentang benar-benar gaib. Nah, terutamanya tentang hari akhirat. Bahkan mereka berada di dalam syok, dalam syok mengenainya bahkan mat, apa ni mata hati, mata hati situ eh. Mata hati mereka buta langsung daripada memikirkannya. Ni tu hai kata orang kafe, walaupun duk dengar dah duk reti dah di zaman nabi terutamanya puak-puak musyrikin Mekah lepas tu hak lebih pada musyrikin lagi iaitu puak-puak munafik yang reti Islam tapi duk syok dan buat-buat tak reti bila nak reti tu reti lepas pada mati tu lepas pada mati semua orang reti belakang tu heavy tu jadi bad set reti lalu dah sebab itulah orang Islam dah ime banyak dah nak mari ke dunia semula nak qada semula nak buat semula nak gapo semula hok tinggal-tinggal ataupun hok prong. masa nak buat habis sudah-sudah nak jadi sempurna molek apa tah lagi orang kafir nak kelik ke dunia nak masuk Islam Orang yang tak ada amalan Berasa nak klik semula ke dunia Nak hidup semula Nak buat amal Nak sungguh dah Tapi Allah tak ada dia Wipan dah masa hidup Tak ada dah Sepada mung Iaitunya ya dulu mung hidup-hidup-hidup Tapi lah ni mung mati Mung kena pergi alam lain dah Supaya kita duduk atas dunia Kita tak klik dah Kepada perut muk kita Mustahil sama sekali Kita kos hari, kos besar Jadi orang tua nak, nak pergi masuk Duduk dalam perut muk kita Semula Supaya dengan tu banding orang kafir tak boleh masuk surga tu. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tu katanya banding mudah-mudah orang kafir tak boleh masuk di dalam syurga. Orang yang ingkar agama Allah, dia sama sekali tak boleh masuk syurga banding katanya utob masuk di dalam hujung jarum ataupun lubang jarum. Boleh kau utar besar gitu mau nak masuk dalam lubang jarum? Mustahil. Pen pai medai. Itulah yang Allah Taala buat bandingnya orang-orang kafir. Sebab tu ayat 77 ni Tuhan raya ha orang kafir wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Perkataan eh, orang-orang kafir pada zaman-zaman dulu lagi boleh jadi loni pun duk ada lagi orang kafe duk kecek macam ni ya, itu apa dan orang-orang yang kafe berkata adakah sesudah kami menjadi tanah dan juga datuk nenek kami menjadi tanah kan adakah kami semua akan dikeluarkan dari kubur hidup semula ni kata-kata amatak orang-orang kafe yang tu heraya beberapa kali di dalam Quran Aiza wa abauna. ترابا وآباؤنا أإنا لمبعوثون أإنا لمخرجون Adakah kami akan dibakit semula? Adakah kami akan dikeluarkan daripada kubur semula? Ini tu heraya acak-acak kali nak jadi Orang kafir hak sebenarnya. tak? Bila dia baca Quran walaupun dia tak pandai bahasa Arab Tapi apabila dia pergi baca makna Quran tu Dia akan terlitah dalam otak dia Eh apa oh, boleh Quran tu herayak lagu ni acak-acak kali Allah Alam lah orang-orang kafir setengah orang siyir lah. dia rakyat katanya dia baca dah Quran habis buah saya mikir sorry Allah Alam tak, jadi tak tak tertanya dia katanya hak mung duk baca tu mung baca habis ke kamu baca setengah-setengah surah duk cari benda-benda hak hak mung nak tahu lah tapi kalau dia baca daripada awal sampai akhir, cerak dia kena telitah dalam otak dia, gotu, goni, gotu, goni, gotu, goni. Banyak cara. Allah Alam lah. Saya dengar daripada setengah-setengah orang kafir, dia katanya dia baca Quran, hak terjemuh bahasa orang putih. Orang siya ni. Dia ngaji cop Amerika. Dia kata dia baca makna Quran, baca, baca, baca, baca. Sampai bila dia kecek pun, dia reti. Ha, Islam. Gotu, goni, gotu, goni. goni. Ha, ni ada sebahagian orang-orang yang dia kecik atas weti selalu. Lah. Katanya dia biasa baca Quran gitu dan sebagainya. Orang kafir kata lagu mana lagi? Laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl. Demi sesungguhnya kami telah dijanjikan dengan perkara ini. Ini orang kafir di zaman Nabi. Dan di zaman tiap-tiap Nabi pun lagu tu lah yang kecek kami sudah telah dijanjikan dengan perkara ini kami dan juga datuk nenek kami dahulu kalau kita buat jadi gambar mudah-mudah pok-pok kafe hidup kecek depan Nabi eh mundur ayat Allah tu law ya tu dulu tok nenek pok-pok aku pun tok nenek duk bagi lagu tu katanya Nabi zaman dulu orang zaman dulu duk royak katanya dia mati hidup semula eh, <laughs> Ha gitu. Pen paidai ru. Sebab tu orang-orang kafir apabila dia kecek depan Nabi ni, huwa ra'ya jadi benar tahamada kha kha kha kha kha nya suka. Acu ha, buat eh. Hidup orang mati. Orang hidup dalam kubur dah hidup semula yang mai royak kepada orang hidup ni. Kata duk lagu mana? Itulah Allah Ta'ala waktu turun ayat. ولو نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا kalaulah kami waktu turun malaikat tengok bukan bukan latik nabi mai hidup raya dak malaikat mari langit patu bakit orang hak mati dah Mari duk kecek dengan orang puak-puak apa sang degil kepala kerah Wa hasharna alaihim kull shay. Dan kami bakit semua hok mati-mati dah. Go to go ni, go to go ni. Hok duduk lama dah duduk dalam dalam tanah. Jadi tulai jadi jadi habuk habis dah. Mari duk depan kuburan, mari duk depan apa? Maka nu minum. Nasaya mereka itu tak akan berime juga. Masya Allah. Ini ha, nak ayat katanya, orang yang tak sih berimeh dah. Walaupun, mari gajah rima sekalipun. Dia tak sih berimeh. Sebab tu dia kata kan, kami dan tok nenek kami, kami dahulu dah. Biasa dah sebut dah. Orang-orang nabi-nabi zaman dulu duduk wayak lagu ni. Hal ini hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kalau. Ha tu lagu tu. Allah teruk dah. Orang kafir hak tak percaya kepada kebangkitan ni. Lagu tu dia kata asatirul kalau dia kalau qira'ah qira'ah perkataan perkataan kitab-kitab pada zaman dahulu dia katanya asatirul awwalin. Asatir artinya tulis tulis tulisan biasa daripada sitr. Sitr maknanya bantat. Sitrun maknanya bantat hak kita tulis tu. Tak bantat tu dia panggil sitrun. Asatir maknanya cerita-cerita yang ditulis beberapa baris. Bila baca apa tu? Cerita tu cerita dongeng. Cerita hak tak ada timatipai. Tak tahu katanya sub mano. Tu je. Tu dia panggil asatir. Asatirul awal ni maknanya cerita hak dulu-dulu duk royak, tak katanya kubur mano. Tak tahu sub mano. Hatulah orang kafir pun kecek macam tu. Alhamdulillah. Tuhan pun royak qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Akhir sekali iaitu katakanlah wahai Muhammad mengembaralah kamu di muka bumi. Maknanya จงเดินทางบนผืนแผ่นดินเถิด Kemudian perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Ha, cuba kita tengok. Orang-orang yang lawan Nabi zaman-zaman dulu tu. Tuhan peracur lagu mana dah tak percaya kepada nabi-nabi duk royak. Nah ha, tu dah. Ayat saya baca panjang sat ni tapi dia terjemuh hanya sekadar ni. tu, dia tengok dalam tafsir pun jadi tak panjang sangat dia hurai sebab apa? Sebab ayat-ayat pasal ni ni dia duk ada dah belum pada ni ayat yang sangat banyak dah. Sebab tu dalam tafsir punya royak sekadar sikit-sikit kupah-kupah ambil ayat Quran mari bubuh bubuh bubuh bubuh bubuh sebab benda ni benda maklum dia panggil gitulah Allah alam kita sambung semula esok dah ayat uh, seterusnya wasallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh